nós vamos conhecer e curtir o Hotel Paraíso da Serra. Que beleza, hein? Estrada Rio Represo, direção a Fragosos. Show, velho. <laughs> vamos lá conhecer, não conheço ainda o local lá, vamos curtir. pessoas a vontade de ter uma casa de campo, assim, de fugir um pouco do barulho da cidade, de escutar os passarinhos, como estamos ouvindo aqui agora. Como deu certo de adquirir essa propriedade aqui, que é um terreno grande, e aí começou a ficar tão bom a casa de campo que começamos a fazer amigos e convidados e daí tivemos a ideia de partir para fazer hospedagem mesmo e, e receber as pessoas, explorar comercialmente aqui. início uh, era só a casa de chácara tal, agora nós moramos aqui, embora que os filhos, a Regiane, por exemplo, trabalha aqui, mas mora fora, mas está sempre aqui, né? O outro filho também está com o neto e tal, eles estão por aqui, trabalham sempre, estão sempre aqui, né? Mas nós moramos aqui e acabamos desfrutando aí interruptamente desse, desse clima, desse lugar maravilhoso. Nós temos 15 suítes em funcionamento e mais duas que estão sendo construídas que a qualquer momento já vão ficar prontas também. melhores trabalhos que podia ter acontecido aqui, né? É, é, muito bom receber os hóspedes, a gente acaba fazendo amizades com o pessoal de todas as partes do Brasil, que convidam a gente para depois ir nas casas deles, então a gente acaba ficando amigo mesmo por ser a família, é um ambiente super familiar, é, e aí é toda essa tranquilidade, trabalhar aqui não tem estresse. com mudança, né? Cara? Isso aqui nem pra academia. Eu acho que o cara vai pra academia só pra ficar vendo as mulheres. Mas é assim. As mulheres vão pra quê? Gente boa, gente! Olha aí, ó. Cuidado com o mundo, pode ficar brincando. Como é o nome do brinquedo? Dentro? Dentro? Dentro? cicloturismo, primeiro que eu acho, em, em questão de esporte, é uma coisa maravilhosa, né? Dessa nova modalidade, antiga, mas porém uma nova moda, assim, de, de usufruir da natureza, cuidando da saúde ainda. E da questão esse com o turismo é uma maravilha porque une duas coisas, né? Uh, o ciclista pode trazer a sua família, deixar aqui no lugar de sair, desfrutando dessas coisas e tal. E quem vai curtir bicicleta vai fazer o, o, os circuitos que, que assim convier, né? Então é uma atividade que está trazendo muitos benefícios aqui para nossa região e é uma forte luz no final do túnel para tra transformar nossa região numa região com um potencial turístico muito grande. muito bons. Uma porque eles respeitam o meio ambiente e isso aqui pra gente é, é fundamental. É aquele hóspede que chega já valorizando a natureza, é, vê, ele vê com outros olhos. É, chega já também cansado, então como a gente tem a parte do, da, das suítes muito confortáveis, ele já gosta. Então é um hóspede realmente muito, muito tranquilo, muito bom e a gente acaba sempre também fazendo circuito das Araucárias, que é o, o, grande circuito que nós temos aqui, né, que passa as quatro cidades, Mas estamos a 2,7 km da rota. Então, eu quero dizer para o amigo cicloturista que venha se hospedar aqui, deixe talvez a sua família ou convidados que não querem fazer o ciclismo, deixe eles curtindo toda essa maravilha que nós temos aqui e na rota venha buscá-los e quem sabe disputar também aí, fazer uma massagem, né? então temos toda a estrutura aqui e estamos muito próximos. Né?